سلام دوستان خیلی خوش اومدید به یک گیم جدید از چنل خودتون وای چه مپ مزخرفی اومدم این دیگه چه سمیه این دیگه چه تاکسیکیه What the hell یه چاینه اونجا داریم خطرناکی پشمان پسری چه مپ عجیب غریبی آقا این مپ رو بازی کنیم ببینیم میتونیم بزنیم یا یعنی اینکه باید گریه کنیم و از بازی بیفتیم بیرون داشت تو اومدی به ما سامورایی بزنیم خودم سامورایی زن عالم Loud and clear. Keep them busy. Loud and clear. Sounds good. Loud and What's clear. The story? I'll build anywhere. Yeah, laying the foundation. Getting to work. چه آدم مریضیه. Yeah, sounds good. Loud and clear. Laying the foundation. That one's done. Going up. New construction. Getting to work. I'll What's the mission, sir? Dehanet work. Ready for action. Fully engaged. Always ready. Loud and clear. Special forces here. Exploiting target. Have a job for me. Clocked in. Come on, Bring on the scaffolding. Right Army's elite. Raid in progress. Upgrade complete. خب اینو موزش کردیم بچه ها پول نموند برامون دیگه چه کیه کاری را افتاده تو این بازی پژمان سی سی رد میکنم بره چند تا گزینه داریم بچه یا میتونیم هامویه رو بگیریم دقیقا یارو داره پلس میسازیم یه هاموی دیگه میخرم چه خبره این طرف او بچه ها این بدبخت چخ رفت Ready for action. همه بیلدینگا رو دادن رفته برای اینکه بتونن حالا یه پولسازی چیزی ردیف کنم بر خودشون فکر نکنم من حتی اصلا به پولسازی برتونم برسم اینجوری که بوش میاد وضعیت من خیلی وخیمه اینکه همه اینا رو رد کنم بره چون هم ریسک دیگه خطرناک خب میکشیم این مقب نه همه رد کنیم بره و پسر پول نمیمونه برام پول سازی کنم اینم میفروشم تا ببینیم کاری از دستمون برمیاد یا نه شت یعنی بچه بزرگترین ریسک بازی انجام دادم دیگه یا موفق میشم یا یعنی به چخ میرم این هم ساختیم اینجا بنفشه چقدر هاره همون روی بامبارتمنت باشن پسر بنفشه کل بودجه رو گذاشت واسه اتک دادن حالا آبی مونده و Need a point, man? Always prepared. Unit lost. How about a lift? Unit lost. Need a point man. Orders, General? ای پسر ولی یه دونه پوستازی تونستیم بسازیم و خیلی حرف خیلی حرفیه <clears throat> با آمریکا توی این شرایط مزخرف بازی با این بنفشه و این زرده دید اول اوزی چقدر اذیتم کردن اینکه پول بیاره بچه ها یه دونه سربازخونه میسازن و الان هیچی نمیتونم بگیرم I have experience. Over there? Let's build. Keep them busy. Want to make some improvements? Army's elite. Let's build. Sounds good. Yeah, this'll be a hit. Need a point man. خب خیار شد دوباره نتونست کاری بکنه یک دقیقه دیگه دوون بیاریم پول میرسه برامون فقط یک دقیقه او شت جیجی شد وای نه خب من الان موندم و این یارو آبیه خدا لعنتت کنه ایش من کار کنم خدا کنه آبیه بترسه نیاد جلو بچه اگه یه موقع صدای گوم بو گوم بیچ خاصی میاد توی ویدیو نمیدونم میفته صدا نه حالا اگه افتاده بود سعی میکنم کاتش کنم <clears throat> هوا وحشتناک توفانیه و بارونیه خاطر همون ممکنه صدای رد و چیز چیزا بیفته خب ببینیم که چجوری میتونیم این گیم رو وین کنیم در برابر این پلیرهای بیره چقدر قدم چیز میذاره دهن سرویس 14 ثانیه دیگه پول میرسه بهمون چی بخریم بچه ها که بصرفه 1500 تا حدودا پول میاره 600 تش سرباز خونه میره یه دونم نمیدونم ایده خاصی نیست تو ذهنم فعلا فعلا سرباز رو بسازیم که از همه واجب تره Made in the U.S. of A. Laying the foundation. Bring on the scaffolding. Let me launch one, huh? Low power. Laser guidance ready. Drawing a big bullseye on him. دارم میان دوباره این بده Unit lost. I'll fire وای at anything. پشمام چقدر یونیت داره Sure thing. Yeah? You bet. Let's pop some What's the tanks. story? I want to blow something up. I'll fire اون at anything. بنفشه با اون زرده هم خودشونو به فاک دادن هم ما What's the mission, sir? Let me launch one. Moving. Special forces here. Ready for action. Special Forces here. Need a point man? Yeah, I want to blow something up. I'll fire at anything. Let's build. Yeah? Laying the foundation. بچه دراغون داره میاره باید حواسم جمع باشه نسبت به دراغونه عالی دراغون پر نایس نایس جا خب آبگردی نارنجکی تا, تا چیز سروزان میگیرم قاطی کردم بیا بیا Low power. اولیت Congratulations, General. You have been promoted. Army's elite. Take a new position. I'll fight at anything. Unit lost. فکر کنم برنده این بازی من باشم. Flashback forces here. Army's elite. Our base is under attack. Construction. Unit lost. Always prepare. Army's elite. We're having a flashback. Need a point man? Special forces here. Always prepare. Special forces here. Ready for action. فلشبنگ نجات هم داد Search and destroy. فلشبنگ بد جوری هم نجات هم داد جیجی شو داد جیجی مغز همیشه برنده است بچه ها. عجب گیمی بود عجب مپ سرطانی بود داره دوباره میاد یه دونه سربازخونه داره فکر کنم لفت فکر کنم رفت نمیدونم فعلا که هستش تو بازی ببینم این آبی است محمد ریزر خدایا چه مغزش نمیکشه بوت اینو بده آها بوتشو داد خب داره سرباز میفرسته جلو دوباره چقدر میخواد تا پول بیاد 20 ثانیه و تحمل کنیم تا پولمون بیاد دوباره خب اینکه دمیج شده رو میندازیم بره داخل چیز جونش پر بشه این همینطور خب این ماشینگانش رو انجام بده اوه تو <clears throat> اینجا رو یه لانچ کن بر من احتمالا اینجا اینجا اینجا حلالت باشه نشونه گیری در حد مولایی خب پول بیاد بچه ها کم چیز میز بخریم سربازینا بخریم و دیگه <laughs> حالا دیگه واقعا جیجیه آقا ما بازی بردیم واقعا با فکرم بازی کردم این گیمو عجب گیمی بود بود 15 تا یونیت 57 تا یونیت سقط کردم و 4 500 هم من پول در بردم تنها پلیری که تونست پول سازی بکنه خودم بودم امیدوارم لذت برده باشید تا ویدیوی بعدی خداحافظ همتون